对于肉品、海鲜、乳品、蔬果等生鲜食品，以及药品、血液、疫苗、生物制剂等，在生产、制造、储藏、包装、运输、配送，一直到销售于消费者，各个环节均需要严格的温度控制，才能确保产品的新鲜度。 而如何确保以上各环节达到稳定的温度品质监测，则是其中一个重要的课题。在以下的影片内容中，我们将会一一介绍从生产到销售各个环节中适用的温度监测产品，以及使用这些产品所实际带来的优势为何。最后的部分提供如针对血液、疫苗运输等特殊需求的推荐方案。 首先，在生产制造的环节中，无论是生鲜产品、生技产品，都需要对于周遭环境进行准确的温度监控，例如厂房、实验室等环境。而像 S Y S Dash T H L 这种固定型的温湿度侦测产品，则很适合用在这些环境做长时间的持续记录，并能随时透过 U S B 输出历史数据资料。除此之外，还可以连接大型显示看板。 为生产制造的环境提供更多元的温湿监控资讯。至于在生鲜产品的包装上，一次性的温度记录器或是不可逆式的温度计时贴纸是最方便的监测产品，可作为优良的产品履历证明，确保产品未暴露在警戒温度之外。而在产品发生质变的时候，更可以作为追溯厘清的手段，提供更有保障的产销依据。至于在监控低温运输中， 则很适合手持式，如笔状设计的温湿监测产品，THD- 八，体积轻巧，使用方便，稳定高精度的表现，加上清晰的荧幕显示，是冷链物流车中不可或缺的监控产品。除了前面提到的追踪品质之外，借由分析监测运输期间的温度数据，更能减少产品不必要的浪费，并提醒变质带来的危害。 而就像前面提到的，低温生鲜或生技产品在过程中的各个环节会经过不同的环境、人手，同时又必须保持合适的温度。而温度监控除了作为厘清责任的手段之外，甚至能帮助改善生产流程，或作为挑选运输仓储伙伴的依据之一。透过这些温度监控产品，可提升消费者的信任度，打造产品的差异性，提供品牌更好的竞争能力。 最后，我们针对血液运输及储存等特殊应用，提供两款的温度贴纸，分别为 BT6 以及 BT10，它们很适合用于携带运输以及储藏，使用方便简单，可以确保每个血袋在异常温度时给予提示。而像疫苗、生技产品等超低温的温度监控，则可以透过 CUL-DASHUEX 超低温温湿度资料记录器。 从生产储藏的厂房与实验室就开始监控，在物流运输上，则可使用数个干冰级的超低温温度记录器 E-Temp Keeper- IUT，其支援低达负八十度 C 的低温环境，精准监控物流车上的各个角落，并能再搭配自粘式的温度标签 E-Temp Thermist Tag，监测每一个瓶身与每一支药剂，以达到最完善的防温监控。 以上就是我们针对低温冷链物流所介绍的监测解决方案。如果有更多的产品问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，也欢迎持续追踪我们九德电子产品超详细。我们下支影片再见喽，拜拜。